ਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 26000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਐਸ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਅੱਜ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੀਓ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਕਫ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕੁਲ 1133 ਅਸਾਮੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 210 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 201 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ 188 ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੱਤਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1133 ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਰਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਵਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਵਲ ਰਹੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਮੋਢਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਲ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਕ ਅਤੇ ਯੁਵਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 211 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ 188 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 114 ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਆਸਾਮਾ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ जिस विरुद्ध छियासी उम्मीदवार की है जी लिस्ट है सू मिल चुकी है तो इकती मार्च से पहला पहला इन्हों भी जो है नियुक्ति पत्र दिते जाएंगे मतलब तकरीबन इस एक महकमे वालों पिछले इकती मार्च तक तकरीबन पांच सौ उम्मीदवार जोड़े है उन्होंने नौकरी चो ज्वाइन करवाया जाएगा एक बहुत बड़ी प्राप्ति है सन अठारह सौ चुरुंजा स्थापित इस महकमे का अपना एक इतिहास है अपनी एक परंपरा रही है राज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इस महकमे ने एक अहम योगदान जोड़ा है पाया हुआ है ਪਿਛਲੇ 170 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓਗੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਟੀਯੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਇਤਿਆਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਸ੍ਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਅਵਧ ਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਸ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 188 ਨਵੇਂ ਜੇਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ 400 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 76 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਸ ਤਿਆਰ ਪਏ ਨੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 454 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 3134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਆ ਜੋ 23 24 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 377 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣੇਗਾ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 8198 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਸਰ 88% ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੁਝ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨਾਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਯਮ ਸੀਗੇ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਟਾਂਡਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਏਜੰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 74ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ سپرد ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਰ 100 117 ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਰ ਇੱਕ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਰ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਉਹ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਸਰ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੂ ਐਰ ਹਿਸ ਹਿਊਮਨ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਅਗਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 188 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਟੀਓ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਔਰ ਮੈਰਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਵੈਗਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵੈਗਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨਾ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਜਿਹੜੇ ਜੇਈਸ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੋਈ ਕੋਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਰ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਕਹਿਤਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਰ ਦੋ ਸੋ ਇਦਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਸੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਆਉਣ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 85% ਲਗਭਗ 87% ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ 188 ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 26074 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਐਸੇ ਹਾਲ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਈਆਰਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਹ ਕਲੌਤੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਸੀ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚੀ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਮ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋ ਅੱਜ 188 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ 5-7000 ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਉਹ ਪਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਆਈ ਲਾਊਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਟ ਆਊਗੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਗਿਆ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਰਚੀਆਂ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂ ਖੋਲਤਾ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਕਮਰੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ ਬਿਠਾਤਾ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਬਿਠਾਤਾ ਨਰਸਸ ਬਿਠਾਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਚਲਾਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਈ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਖੰਡਰ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਨਾ ਖੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲਾ ਕੋਈ ਖੋਲਤਾ ਹੁਣ 100 ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲੋਗਾ ਨਾ ਐਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 26000 ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਖਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੱਢੋ ਯਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈਏ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੱਕੇ ਖਾਣ ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ ਬਤਨਾ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਕੌਮ ਮਿਹਨਤੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਆ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਰੀਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਦਸਹਿਰੇ ਲੋਹੜੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਨੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਟਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਖੰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਏਯੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜਈ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੀਏਯੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਆਉਣਗੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ 188 ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਭਤੀਜਾ ਭਾਣਜਾ 188 ਜੋ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੋਸਟਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢੂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜੇ ਸੋ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਘੰਟਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਚਾਹਣ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਗੇ ਥੋੜੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਲਈਏ ਸਰ ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵਧਾਉਣੇ ਪਊ ਫੀਸ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਦਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੌਣਾ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੀ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਇਓ ਡਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 10-10 11-11 ਕਈ ਵਾਰੀ 12-12 ਘੰਟੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਰ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਆਓ ਲੈ ਜਿਉ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਾਦਾ ਬੁੱਢਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆ ਲਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਲਓ ਬੇਬੇ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅਗਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ problem delivery home delivery of services ration ਘਰ ਮੇ ਕਰੇ ਆਊਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1076 ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾ ਦਿਓ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਆਊਗਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 8:30 8:30 ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਅਫਸਰ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਫੜਾ ਜਾਊਗਾ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆਰਟੀਏ ਦਾ ਆਫਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਘਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਈ e, ਈ e ਤੇ ਕਰਤੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਤੀ ਉਸੇ ਤੇ ਖੋਲੋ ਐਪ ਉਸੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਦਿਓ ਨਾ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਸਨਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਲਓ ਆਰਟੀਏ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੋ ਗੇੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਜਿਨ ਕੇ 16 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ 16 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੱਢੋ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕੂਟਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਸੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਸੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਰਸੀ ਹੋਊਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਣ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਘਟਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਘਟਣ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੀ ਰੱਖੀਏ ਘਰ ਦੇ ਪਰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘਟਣ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਲੱਗ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਾਉਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਮੀ ਅਸੀਂ ਵੇਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਜਿੰਨੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਕੱਚੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣੇ ਆ ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸੋ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਰਸ ਤੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰਸ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਰ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਸਿਰਫ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿੰਨਾ ਸਤਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਸੋ ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਨੇ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਹਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਗ ਜੰਕਸ਼ਨ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਆਵੇ ਇੱਕ ਜਾਵੇ ਬੜੇ ਧਨਾੜ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਖੁੱਤੇ ਖਲਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੋਵੇ ਲਗਭਗ 12000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 7-8000 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਲ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Shri Jugraj Singh Shri Mandeep Singh Arora Shri Mukul Shri Amit Kumar Miss Sophia Uppal Miss Shyamli Miss Mannat Tul Miss Shabnam Rani Miss Jaskiran Kaur Shri Rajendra Kumar Shri Manish Arora Shri Abdul Rahman Khan Shri Parminder Singh Dhillon Shri Harpreet Singh Shri Parminder Dhillon Shri Parminder Dhillon ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ ਮਿਸ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਰਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕਰਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਰਦਲ ਅਜੀਜ਼ ਅਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਗੀ ਆਮਦ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ ਸਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ PWD ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕੀਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਗਨ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਰਹੇਗੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਜੇਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੇ ਕਰਮਯੋਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੋਣ ਲਈ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਲਾਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਲਕੰਠ ਅਵਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਨਈਅਰ ਜੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜੇਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਧੰਨਵਾਦ